इस बार उसके मुंह पे मेढक की पोटी लगाऊंगी मेढक की पोटी का ट्यूब देना अभी देती हूँ एक मुझे भी देना सॉरी एक ही है तो मुझे दे मैं पहले बोली हूँ छोड़ दे नहीं छोड़ूंगा नाले में पटक दूंगा गटर में पटक दूंगा अगला पीके जूही जूही मुझे होली खेलने जाना है मुझे भी जाना है ये पोटी नहीं दूंगी अरे दे तेरे जैसे एक बंदरिया के मुंह में लगाना है पोटी बंदरिया हाँ तू भी बंदरिया है तू बंदरा अरे ओ बुरी बंदरिया कितने दिन से मंजन नहीं करी आ कितनी बात हाँ, पीछे वाले नंगे पंगे तेरी इतनी हिम्मत मुझे बंदरिया का मेड़े की पोटी से तेरे साथ ही होली खेलूंगी रुक जा साले ले साले मेढक की पोटी से होली खेल ले अब जब तक तू गटर के पानी से मुंह नहीं धोएगा मेढक की पोटी नहीं जाएगी आ जाए वो कुत्ते बिल्ली की तरह कौन लड़ रहे हैं रुक जो भी तुझे नाले में पड़कता है अजय बिमल दे इसके मुंह पे थूक रहा अजय बिमल दे काजल तू दे मुझे बिमल इसके मुंह पे थूकूंगी विमल के थूक में पटकूंगा विमल की उल्टी में डुबा डुबा के मारूंगी रंग दूंगी विमल से लाल लाल अजय तू थूक दे इसके ऊपर भी मैं दोस्तों वीडियो देखकर अगर आई आपके चेहरे पर हंसी तो हमें भी दे दीजिए थोड़ी सी खुशी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमें अपना दोस्त बना लीजिए थैंक यू